इंदौर के कई असुरक्षित भवनों में कोचिंग क्लास का संचालन किया जा रहा था सूरत में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण अग्निकांड की घटना के बाद इंदौर नगर निगम ने भी इस मामले में पहल की और 16 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए इन कोचिंग संस्थानों के मामले में यह कहा जा रहा था कि इनमें अग्नि सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे बाईस संस्थानों पर कार्रवाई करने के आदेश और दिए गए हैं और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अड़तीस ऐसे संस्थान मिले हैं जिनमें गलत स्थानों पर कोचिंग क्लास संचालित किए जा रहे थे और वहां पर कोई भी हादसा होने की स्थिति में बचाव और सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह का कहना था कि इन संस्थानों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी कुछ गेट ऐसे थे कोचिंग संस्थानों के जहाँ पर एक ही रास्ता था जाने आने के लिए और किसी भी स्थिति में यहाँ पर अगर कोई आपदा होती तो निश्चित रूप से बच्चों के जीवन खतरे में पड़ने की संभावना थी जिन 16 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है उनमें Pace Advance Private Limited Silver Mall Agrawal Academy Silver Mall British Institute of English Coaching Kalani Nagar Devi Ahilya Computer Education Kalani Nagar Ability Slow Learning Classes Anand Nagar Divya Convent School scheme number 78 the Primary Steps Public School scheme number 78 Kothari Coaching P Y road Nalanda